No sé la hora tampoco, no sé exacto qué hora habrán salido del pueblo. Ya, este es el otro de nuevo, ¿ya? Pantalón azul. Que tiene el, el hombre araña, está abajo, el hombre araña. eso dice mi mamá, pero chalequito y dice que estaba con el pantalón, está la E. Esa estaba la la Mira, Sí. Ah, dos veces yo vine ya aquí, Lima para escuchar, para saber y venir.